虜になってしまえばきっと苦の地を充実するのもともう戻れなくたって忘れないででも気持ちは伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしあ <laughs> 覚めてしまいだろうな青い影が揺れる街角 でも言えない後悔したって構わないでも言葉はここまで出てるのねえサマータイムああ海岸通りを歩きたいドライブだってしてみたいただ視線合わせてほしいのねえサマータイム夜明けまで海辺は敷いて潮騒に包 別れないね彼女はしくさか ну то сейчас е я запуталась にね すぐ充実するのもっともうたれなくたって忘れないででも気持ちを伝えてしまえばいつかこの夢は覚めてしまいだろうな青い影が揺れる街角 О, Господи.